إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم يوشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر النجوم مسخرة ألا له الخلق والأمر تبارك